orkar inte. Det är så Nej. vackert. Jag skulle vara... Eh, hon sa så att jag, att jag liksom bara skulle göra det när jag ville. Men... About. Vad tusan blir det här? Va? Ja, kanske inte går så bra. Ja. Tjena. Det klocka. Um, ehm, tack. Um, ehm, var köpte du den hos oss? Jag tror en julklapp eller något. Oh, men uh, vad är ni då? Um, inte så mycket. Simon gör Engelska glosor. Va? Har vi glosor? Nej, det är bara extra. Olose. <laughs> De här är skitenkla. Eller nej, alltså jag menar svåra. Alltså det är, den och den är typ samma ord. Alltså, den uttalas typ exakt likadant ja men, eh, eh snygg handstil i alla fall.